Qui es-tu là-bas? Who are you? Hein? Tu es qui toi? Elle est ma femme, je la mariée. Pourquoi on va te laisser? Pourquoi? Je la laisse à personne. Hein? Je veux la détruire. Tu veux la détruire? Oui. Pourquoi? Elle m'appartient. Elle t'appartient? Oui. Comment tu l'as achetée? Tu l'as achetée? Tu l'as achetée où? Je l'ai mariée depuis son enfant. Depuis son enfant, tu l'as mariée. Oui. Where do buy tu l'as mariée où Where do you marry her? Rien n'est pas dans sa vie. C'est moi qui tout. Qui a pris la dot? Qui a pris la dot? Who took the bride price? Tu l'as mariée comment? How do you marry her? Hein? Pourquoi tu ne dis pas que tu l'as volée? Why don't you see you have steal her? Toi, tu es voleur. You are a thief. J'ai pris tout ça pour mettre dans l'eau. Hein? Elle a pris chassance pour mettre dans l'eau. Tu as mis ça dans l'eau? Oui. Donc tu as mis sa vie aussi dans l'eau? Oui, j'ai mis dans l'eau. You place her life also in the water. dans sa vie. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? What's your name? Pourquoi tu réfléchis? Parce que tu veux me mentir. what are you thinking about? Because you want to Maintenant, tu vas sortir de son corps. Today you will come out. Regardez comment tu vas sortir. See how you will come out. Regarde toi-même comment tu vas sortir. Look at yourself how you will come out. Ça se passe tout de suite. It's happening now. L'ange l'Éternel est là. The angel of the Lord is here. L'ange l'Éternel est là. The angel of the Lord is here. L'ange l'Éternel est là. The angel of the Lord is here. Pour te faire sortir. To bring you out. Et tu sors. And you are coming out. Tu sors. In Jesus name. You are going. Tu sors. You are going. ne sors Tu retournes dans l'eau. You are going back to the water. In Jesus' name. Oh yes. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi de l'eau. Elle va retourner dans. Il va retourner dans. Give me water. L'esprit impur. Unclean spirit. Il a dit qu'il l'a marié on va lui donner de l'eau à boire. We give her water to drink. Quelqu'un dit yeah. Somebody say yeah. Quelqu'un dit yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Somebody say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Father in Jesus name. Père au nom de Jésus. Cette eau devient le sang de Jésus. This water become the blood of Jesus. Cette eau devient le sang de Jésus. This water become the blood. In the name of Jesus, of Jesus Christ. In Jesus name. Yes. That's the power. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. The Bible Take says they conquered because of the blood of Jesus Christ. Il est impossible qu'elle ne soit pas délivrée. It is impossible that she will not be delivered. Impossible. Impossible. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Ça ne sera ni par la force. It's not by ni par la puissance. No by might. C'est par l'esprit du Seigneur. Oh yes, by the Spirit of the Lord. Vous voyez ça? Acclamez le Seigneur.